Het advies is niet drinken als je zwanger bent, maar waarom eigenlijk? Waarom mag je geen alcohol drinken als je zwanger bent? Dit is de Universiteit van Nederland. Alcohol en gezondheid gaan niet goed samen. Maar dat nieuws zal vast geen verrassing voor je zijn. Zeker als het gaat om kinderen en ongeboren baby's. Zolang je hersenen nog volop in ontwikkeling zijn, kun je het beste maar uit de buurt van een glaasje bier of wijn blijven. Toch wordt er wel gedronken tijdens de zwangerschap. Verschillende onderzoeken laten verschillende cijfers zien, variërend van 4,7% tot 8,9%. En dat is zo'n 1 à 2 vrouwen op de 20. Dat lijkt misschien niet zoveel, maar toch zijn die getallen schrikbarend hoog, gezien de ernst van die situatie. Daarbij liggen die getallen in het echt waarschijnlijk nog een stukje hoger, omdat zwangere vrouwen hier niet altijd open en eerlijk over durven te zijn of er om welke reden dan ook geen rekening mee houden. Wat zit daarachter? De vrouwen die wel aangeven te drinken tijdens hun zwangerschap, geven aan best wel vaak in de verleiding te komen om een glaasje mee te drinken. Ze zeggen bijvoorbeeld, mijn moeder dronk ook en kijk eens naar mij toch niets mis met mij? Of één glaasje wijn kan de stress tijdens de zwangerschap verminderen en stress is ook niet goed. Of bij mijn vorige zwangerschap heb ik wel eens alcohol gedronken en is het toch ook goed gegaan? Hoewel ze zich meestal ergens wel bewust zijn van de risico's, is het toch ook nog veel onduidelijk. En zo denken mensen dat één glaasje wijn geen kwaad kan of dat drinken tijdens die beginperiode van de zwangerschap niet zo erg is. Dat zijn overigens allebei misverstanden, dus die wil ik direct uit de wereld helpen. In dit college ga ik jullie daar meer over vertellen. Alcohol doet wat met je brein. En dat herken je vast wel. Alcohol werkt in op de chemie van je hersenen. En dit kan je een fijn en ontspannen gevoel geven, maar het kan ook nadelige effecten hebben. Als je te veel drinkt, dan kan je niet meer helder nadenken, krijg je last van je geheugen en ga je je soms ook gek gedragen. Je kunt je dus voorstellen dat alcohol voor een ongeboren kind, dat nog volop in de ontwikkeling is, ook slecht is. Alcohol is een onruststoker voor onze hersenen en het hoort thuis in het rijtje van schadelijke genotmiddelen zoals roken en drugs. Alcohol is in staat om in dat ontwikkelende brein celstructuren en functies te veranderen en zelfs celdood te veroorzaken. Als een zwangere vrouw alcohol drinkt, dan drinkt het ongeboren kind als het ware mee. Wanneer de moeder drinkt, wordt alcohol door het lichaam opgenomen, zowel in het bloed als in je lichaamsvocht. En de alcohol circuleert door het lichaam en komt vervolgens in de placenta terecht, ook wel de moederkoek. Dit is de voedingsbron van de baby. Via de navelstreng wordt die alcohol doorgesluist naar het kind en kan het het ontwikkelingsproces verstoren. Bovendien wat een foetus uitscheidt, komt in de vruchtzak terecht en drinkt de foetus ook weer op. En zo wordt die alcohol rondgepompt in zijn systeem. Zoals ik aan het begin ook al zei, ook in die eerste paar weken van de zwangerschap kan het wel kwaad om alcohol te drinken. Vroeger dacht men van niet, omdat die foetus in die eerste tien weken nog niet verbonden is met de placenta. Maar dat er in die eerste weken nog geen placenta beschikbaar is, dat wil niet zeggen dat de alcohol er niet bij het kind terechtkomt. In die eerste weken van de zwangerschap haalt het embryo zijn voedingsstoffen uit die dooierzak. En een dooierzak is eigenlijk een klein op zichzelf staand orgaantje dat je lichaam aanmaakt zodra je zwanger bent. De zak staat ook in verbinding met het lichaamsvocht van de moeder en kan via die manier alsnog de alcohol doorgeven. Na tien weken verdwijnt deze en maakt het ruimte voor de placenta. En hier zie je een klassiek plaatje wat nog steeds gebruikt wordt en inzicht geeft in de ontwikkeling van het embryo en foetus. De kleur rood geeft met name de kwetsbare periodes weer voor de schadelijke invloed van alcohol voor het ontwikkelende kind. En je ziet dat dit al vroeg in de zwangerschap plaatsvindt. Vervolgens blijft die ontwikkeling doorgaan tot de volledige negen maanden. Een gezonde levensstijl is dus tijdens die gehele zwangerschap belangrijk. Sterker nog, inmiddels zijn er aanwijzingen dat alcohol zelfs al een negatieve invloed kan hebben op het kindje voordat je zwanger bent. Net als roken overigens. Een vrouw komt normaal gesproken pas 8 tot 10 weken zwangerschap voor de eerste keer in aanraking met de zorg. Terwijl in die periode daarvoor de ontwikkeling van de eicellen plaatsvindt en de organen van het kind worden bepaald. Voor een goede start van de zwangerschap begin je in het ideale geval tenminste vier maanden voor de conceptie met een gezonde levensstijl op het gebied van voeding betekent dat meestal dat er veel meer groente en fruit gegeten moet worden. Dat is van essentieel belang. En voordat alleen de vrouwen zich aangesproken voelen, mannen, dit geldt ook voor jullie. Want alcohol drinken kan namelijk spermakwaliteit beschadigen. En zo kan alcoholgebruik leiden tot minder vruchtbaar sperma, minder spermacellen per ejaculatie en meer abnormale spermacellen ten opzichte van mannen die geen alcohol drinken. Ook dat kan vervolgens een negatieve invloed hebben op de nakomelingen. Wat zijn dan die gevolgen van drinken tijdens of vlak voor de zwangerschap? In principe kan het dus de ontwikkeling van elk orgaan belemmeren, maar de hersenen zijn het meest kwetsbaar. Wat gebeurt er in feite? in een enorm tempo ontwikkelen zich in de baarmoeder en die eerste jaren na de geboorte onze hersenen tot een netwerk van 100 miljard neuronen en duizend maal duizend miljard plaatsen waar zenuwcellen contact met elkaar maken. De zenuwcellen zijn verbonden door meer dan 100.000 kilometer zenuwvezels en al die verbindingen zijn enorm belangrijk. En in dat enorm complexe netwerk worden onze karaktereigenschappen, talenten en beperkingen al voor een belangrijk deel vroeg in die ontwikkeling vastgelegd. De gedronken alcohol kan de vorming van dit netwerk verstoren. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat cellen schade oplopen of dat bepaalde verbindingen tussen hersencellen wegvallen. En als te veel connecties wegvallen, dan kunnen die hersencellen steeds minder goed met elkaar communiceren en wordt niet alle informatie doorgegeven. Hierdoor kunnen bij het kind permanente stoornissen in die hersenfuncties ontstaan. Met als gevolg bijvoorbeeld problemen met het geheugen en gedrag. Voor de aanduiding van afwijkingen die specifiek veroorzaakt worden door prenatale blootstelling aan alcohol, wordt een overkoepelende term gebruikt en wel het Alcohol Spectrum stoornis, of in het kort FASD. Het is een verzamelterm voor verschillende afwijkingen en complicaties en we hadden het net al even over het brein, maar er zijn ook uiterlijke kenmerken zoals groeiproblemen, lengte, gewicht, hoofdomvang en gezichtsafwijkingen. En je ziet hier bijvoorbeeld vast gezichtskenmerken, zoals smalle oogspleetjes en een wipneus, maar ook een afgeplat neusgootje en een dunne bovenlip. Er zijn zelfs al bepaalde maatstaven voor, zoals je hier kan zien bij plaatje 4 en 5. En je ziet bij 4 en 5 duidelijke afwijkingen die kunnen duiden op vast. Lijkt jouw lip nu op een van die onderste plaatjes, dan maak je geen zorgen, want een vastdiagnose is namelijk afhankelijk van vele andere factoren. We kunnen ook de verstoorde hersenontwikkeling en aanleg van verbindingen in het brein bij mensen met vast terugzien. En hier zien we bijvoorbeeld een plaatje van een kindje met 12 jaar met VAS en een kindje van 12 jaar zonder prenatale blootstelling aan alcohol. En het linker plaatje, daar zie je al een kleinere schedelomvang, de hersenstamafwijking en een niet goed aangelegde hersenbalk. En hier is deze maar voor een gedeelte aangelegd. Maar ook de connectiviteit is niet optimaal. En dat wil zeggen dat de prikkelgeleiding en de prikkeloverdracht tussen cellen aan delen van de hersenen niet goed verloopt. Op die onderste plaatjes staan die zenuwbanen aangegeven. En het verschil in het plaatje links en rechts heeft betrekking op de aantasting van de integriteit van de witte stof. Deze witte stof in onze hersenen is verantwoordelijk voor het doorgeven van informatie en de snelheid daarvan. En je ziet dat dit bij het kindje met vast minder is. Dit betekent dat het doorgeven van informatie binnen het brein minder optimaal of ernstig verstoord is. Kortom, het functioneren van het brein is aangetast. Bekend is dat kinderen en jongeren vaker in aanraking komen met justitie. Met name omdat ze moeilijke consequenties kunnen overzien, impulsen niet goed kunnen onderdrukken en vaak meer moeite hebben om te leren van foute keuzes. Ze hebben vaak meer goede begeleiding nodig om zelfstandig te kunnen leven, wonen en werken. Maar dat soort gedrag is goed te verklaren als je weet dat die verbindingen in de hersenen dus niet optimaal zijn aangelegd. We weten dus steeds beter wat de consequenties zijn van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. Niet iedereen heeft last van al deze dingen, maar het kan in verschillende gradaties voorkomen. Je zou kunnen denken dat het te maken heeft met hoe stevig er is doorgedronken tijdens de zwangerschap. Toch is dat niet zo. Op de vraag wat nou precies te veel alcohol drinken is, bestaat geen eenduidig antwoord, helaas. Het probleem is dat sommige kinderen en sommige moeders gevoeliger zijn dan anderen. Net zoals die ene vrouw al dronken kan zijn na twee glazen wijn, terwijl de ander na vijf glazen wijn nog zonder problemen achteruit over een witte lijn kan lopen. Daarnaast zijn er zelfs voorbeelden van tweelingen, waarbij de een FASD ontwikkelde en de ander nagenoeg zonder problemen opgroeit. Het verschilt per mens. En dat is nu precies het probleem bij alcohol drinken tijdens de zwangerschap. Dit betekent dat kinderen wel degelijk ook door sociaal alcoholgebruik, één glaasje tijdens de receptie kan toch geen kwaad, schade op kunnen lopen. Je weet niet welk kind extra gevoelig is. Het enige juiste advies is daarom helemaal niet te drinken tijdens de zwangerschap. Net zoals je niet moet roken. Ik begon dit college met een aantal quotes van vrouwen, waaruit blijkt dat vrouwen het vaak lastig vinden om de verleiding van alcohol drinken te weerstaan. En de meest voor de hand liggende oplossing is dat we die verleiding wegnemen. Daarvoor moeten we met z'n allen anders naar het nuttigen van alcohol gaan kijken. En even als reminder, bedenk je dus dat dit niet alleen geldt voor de zwangere vrouw. Alcohol kan dus zelfs al voor de zwangerschap invloed hebben op je ongeboren kindje. Zowel voor mannen als voor vrouwen. We begonnen dit college met de vraag waarom je geen alcohol moet drinken als je zwanger bent. Ik hoop dat ik in dit college duidelijk heb kunnen maken dat de slogan drink met mate niet opgaat als het gaat om drinken tijdens de zwangerschap. Hoewel ik je niet exact kan vertellen bij hoeveel glazen het in jouw geval misgaat, kan ik je wel vertellen dat in sommige gevallen een enkel glas al ernstige consequenties kan hebben voor je ongeboren kind. Dat risico, dat wil je niet nemen. Bedankt voor het kijken.